მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებს იუბილე მიულოცო. და მამანთ და მამანთ როგორი დამოკიდებულებაც აუნდა კონდეს ამ პარტიის მიმართ და რა პოლიტიკურ თუ იდეოლოგიურ სიუცხოვესაც აუნდა გზნობდეს ამ პარტიის მიმართ ნებისმიერი იძულებულია აღიაროს რომ ეს არის პროფესიონალების გუნდი რომ ეს არის ადამიანი იმ ადამიანების გუნდი რომელმაც შეძლეს და ამდენი წლის განმავლობაში ურთულესი პოლიტიკური ისტორიის განმავლობაში შეინარჩუნეს ფლიანობა შეინარჩუნეს პრინციპები და რასთავარია გამოიმუშავეს ის რასაც პოლიტიკურ კუნთებს უწოდებენ ასე რომ გილოცავთ კიდევ ერთხელ და და და დღევანდელი თქვენი დღევანდელი მდგომარეობა კიდე იმის აშკარა ნიშანი არის რომ მომავალში თქვენგან სერიოზულ რამეს უნდა ველოდეთ ახლა რა შეეხება იმას თუ რა გამოწვევები შეიძლება კონდეს იმ თემას ჩვენ ძირითად თემას რა გამოწვევები შეიძლება კონდეს ახალგაზრდა ლიბერალური დემოკრატიის ქვეყნებში რა პოლიტიკური გამოწვევები შეიძლება კონდეს გამოწვევები ძალზე ბევრი არის აა უმთავრესი ახლა პირველი რაც აზრთ მოგდის ადამიანს არის ის მემკვიდრეობა რომელიც დღევანდელმა ხელისუფლებამ მიიღო ეს მას შემდეგ რაც 9 წლის განმავლობაში დისკრედიტირებული იქნა ლიბერალური ღირებულებები, ხოლო დემოკრატიაზე საუბარი ძალიან ძნელი იყო. მოგეხსენებათ, ხომ? ასე რომ თავის თავისთავად ლიბერალიზმის ნება გავიგივდა იმას იმარტივ გამარტივებულს მე ვიტყოდი და ზერელი წარმოადგენებს ლიბერალიზმის შესახებ რომლის მქადაგებლები საკმაოდ ბევრი იყვნენ საქართველოში ხო და აღმოჩნდა სიტუაცია როდესაც უბრალო ადამიანისათვის ლიბერალური პრინციპები და მისი რელიგიური წმენა ლიბერალური პრინციპები და მისი პატრიოტიზმი ლიბერალური პრინციპები და მისი სიყვარული საკუთარი კულტურისადმი შეუთავსებლები გამოჩნდა ეს არის ის დრამატული ვითარება, რომელსაც ნამდვილად გამოსწორება უნდა, უბრალოდ უბრალო ადამიანმა, რიგითმა ადამიანმა უნდა დაინახოს, რომ ლიბერალური და დემოკრატიული პრინციპები კერეწინამდეგებიან მას, არამედ მის ისტორიულ შანსს წარმოადგენენ, მისი სულიერებისა და მისი კულტურის ისტორიულ შანსს წარმოადგენენ, რომ ეს ის უნივერსალური ინსტრუმენტებია, რომელთაც მას შეუძლია საკუთარი პიროვნული და თავისი საზოგადოებრივი ინტერესების განხორციელება და ღირსეული ადგილის დამკვიდრება იმ სამყაროში, რომელშიც რომელშიც ვარ. შემდეგ კი ბატონო ну უკვე სადღაც ერთი წელიწად ნახევარი ორი წლის წინ იყო აშკარა რომ რაც უფრო გაღმოვდებოდა ჩვენი სლო ევროპისაკენ რაც უფრო მეც და ეფექტუნების გადავდგამდით მით უფრო გამწოვდებოდა იდეოლოგიური დაპირისპირება ეს იმ ძალებთან რომლებიც ამ სლოს ამ ორიენტაციას განასახიერებდნენ მით უფრო ამით უფრო გააქტიურდებოდნენ ის ძალები, რომელსაც ხან პუტინისტურ ძალებს უწოდებთ, ხან სტალინისტურ ძალებს, ну, მნიშვნელობა არ აქვს, ყოველ შემთხვევაში შინაარსი ერთია ამ ძალებისა, ხო? ეს სულად აშკარა არის, ახლა მე უნებურად სტალინის პარაფრაზს ვიშველიებ, ხო? ის რაც უფრო მე წარმატებას მივაღწევთ, უფრო გამწვავდება კლასობრივი ბრძოლაო. ну, მართლაც აქ მართლაც ესე არის საქმე, რაც უფრო მე წარმატებას მივაღწევთ ჩვენ დასავლეთის კენსისაკენ, მით უფრო გამწვავდება ეს ბრძოლა, მით უფრო მეტი იქნება იქნება მცდელობა და ამ მცდელობას შევხედავთ რომ დასავლური ორიენტაციაც ისევე როგორც ლიბერალური და დემოკრატიული ღირებულებები უშუალოდ დაუკავშირდეს ერთ კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც გასული არის პოლიტიკური სივრციდან ნაციონალურ მოძრაობას. რომ ეს მათი ღირებულებებია და არა სხვისი. ხოლო ყველა სხვა ვისაც ვისაც შეუძლია ფუნქციონალურად ჩაენაცვლოს ნაციონალურ მოძრაობას ამ სიტუაციაში ყველა სხვა უნდა სხვა უნდა გამოცხადებული იქნას ან ნაციონალური მოძრაობის აგენტებად ან თქვა თუ ეს იზოლირებულები იყვნენ, განდევნილი იყვნენ პოლიტიკური სივრციდან. ამასაც ამის ცნობებსაც ჩვენ ხედავთ. ამიტომ არის ხოლმე ეცით რომ ადამიანი იზოლირებული ხარ გამუდმებით ფხიზლად იყო ნებისმიერი პოლიტიკური თუ საკადრო გადაწყვეტილებების მიმართ, იმიტომ რომ სწორედ მათში ჩანს ხოლმე ყველაზე ნათლად აი ეს ცნობები. ახლა ეს ყველაფერი თქვენ ჩემზე კარგად მოგეხსენებათ და აღარ გავაგზავნებ ამაზე უფრო ფართოდ. კიდევ ერთი საფრთხე რომელსაც გამუდმებით ქვრიან იმის ჩვენი სახელმწიფოებრივი ორგანიზმის შექმნის პროცესში ეს არის ქცევის პრერევოლუციური რეჟიმი რომელშიც ცდილობენ გადაიყვანონ ჩვენი ქვეყანა ეს მნიშვნელობა რა აქვს ამ რეჟიმის ლოზუნგი რა იქნება სამართლიანობის აღდგენა თქვა სოციალური თანასწორობა თქვა ან თქვა ადამიანის უფლებების დაცვა ნებისმიერ შემთხვევაში ეს იქნება ის ნიღაბი რომელსაც გამოიყენებენ ძალიან აქტიურად საიმისოთ რომ შენივე ტერმინებში შენვე გაგიფუჭონ საქმე და ამასაც ხედავთ ჩვენ ამას დიდებულად იყენებენ ამიტომ ის ბეჭვის ხიდი რომელსაც გავდივართ რა ნუ დიდ სიფრთხილეს და დიდაკვირებას მოითხოვს და ნუ უნდა გითხრათ გულახდილად მომოფეხლა მე სამლიქნელო და თავის მოსაწონებელი არაფერი მჭირს რესპუბლიკური პარტია ერთ-ერთი პოლიტიკური ძალთა ძალთაგანი არის მეგულება იმ ერთ-ერთი პოლიტიკურ ძალად რომელსაც ძალუც ამ ბეჭვის ხიძზე სიარული შემდეგ სამწუხაროდ იცით ახლა ძალიან ცუდია როდესაც წასულს წასულს ცუდად ახსენებ მაგრამ ნუ სამწუხაროდ მისი წასულების ზრუნვის შედეგად ჩვენ მივიღეთ ეს идеოლოგიური კონგლომერატი, რომელიც ყალიბდებოდა საქართველოსი არსებობდა, მაგრამ არსებობდა როგორც რაღაც ერგვარი სექტანტური ჯგუფები და პოლიტიკური პრეტენზიები არ ქონიათ მათ, როგორც წესი, სტალინური მართლმადიდებლობის სახით. ეს მოგახსენებათ არც სტალინიზმია და არც მართლმადიდებლობა. მე თვითონ მართლმადიდებელი ქრისტიანი გახლავართ. ამ ეს ამ მოძრაობას, ამ идеოლოგიურ ამ ამ ამ идеოლოგიურ მოვლენას ფენომენს არავითარი საქმე არ აქვს მართლმადიდებლობასთან. ისე როგორც თქვა, ქრისტიანობასთან არავითარი საქმე არ აქვს მესამე რომის იდეას ან რაღაცა მსგავს. ეს მითხრა ასე რომ დღეს ჩვენ მომსენი ვართ იმისა, რომ აი ეს ძალები კონსოლიდირდებიან, რომ იკრეფენ ძალებს, ახლა ყოველდღიურად ვადენენ ამას თვალს ხომ, რომ საკუთრივი პოლიტიკური აქტორები, რომლებიც გასულები გვეგონენ სულად ჩვენ პოლიტიკური სივრციდან და მარგინალიზებულები და გასულები, ისე ისინი თავს იყრიან ამ იდეოლოგიის ირგვლივ და ჩვენ შეიძლება აღმოჩნდეთ იმ რეალობის წინაშე რომ ის 31% რომელიც ვიხილეთ INDEA-ის გამოკვლევებში შეიძლება ამ 31%-მა თუ არ ეს სიფრთხილე არ გამოიჩინეთ და მეტი კატეგორიულობა ზოგ შემთხვევაში გადაინაცვლოს პარლამენტში. მერმა დაგვიფაროს ამისაგან რომ ეს მოხდეს, მაგრამ საფათო საფათი ამისი ნამდვილად არსებობს. ხო, აი კიდევ ერთი შედეგი იმისა, რაც ეხენ მოგახსენეთ, როდესაც უბრალო ადამიანმა ვერ ვერ მოძებნა შეხების წერტილი ლიბერალურ იდეოლოგიასა და პატრიოტიზმს შორის, ანუ ლიბერალურ იდეოლოგიასა და რელიგიურ წმენას შორის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აღმოჩნდა, რომ ინიციატივა აიღეს სოვიეთ პრორუსულმა ძალებმა. პატრიოტიზმში, წმენაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ეს აი უცნაურ ვითარებაში აღმოჩნდით, რომ ჩვენი ყოფილი კოლონიზატორი დღეს რა თქმა უნდა თვალთ მაგ ცურათ რა თქმა უნდა ესე ფასადურად მაგრამ არის გამომხატველი ჩვენი თითქოს და ყველაზე ინტიმური და ყველაზე ღრმა მისაფებებისა და სრულისა და ასე შემდეგ აი აქ დაუში ჩვენ შეცდომა როდესაც აი ეს სივრცე დაუთმეთ მას ინიციატივა ეროვნულ იდეაში არაფრის დიდებით არ შეიძლებოდა დათმობილი ყოფილიყო მე მესმის რომ ახლა მე არსებობს ეროვნული იდეის ის მარგინალური და ის რაღაც ექსტრემალური ფორმები რომლებზედაც მხოლოდ შეიძლება გაგიღიმოს ადამიანს მე ამაზე არ საუბრობ მე საუბრობ ელემენტარულ რამეზე რომ სტრატეგია იმისა რომ ჩვენ ისე აღმოჩნდეს გლობალურ სამყაროში რომ არ დავკარგოთ სახე აი სტრატეგია არ უნდა დაგვეთმო ვიღაცა სხვისათვის იმისათვის ვინც ძველი მონობის გამეორებას გვირდება აა ცოტ ეხლა იცით აქ ჩავინიშნე მაგრამ მე არ ვიცი რამდენად შეიძლება ვადგილო იყოს ამის გამო მაგრამ მაინც მაინც ვიტყვი ელემენტარულად შეიძლება ახლა ამას ვამბობ როგორც ფილოსოფოსი და არა როგორც ყოთა ანალიტიკოსი თუ რა ვიცი აა არის ეცეთ არსებობს ერთი ოქროს წესი ვის ფლობს შენს ისტორიას ის ფლობს შენს მომავალს ვის კონტროლს უწევს შენს ისტორიას, ვისაც შეაქვს რაღაცა გარკვეული იდეოლოგია შენს ისტორიულ წარმოდგენებში, ის ახდენს პროვოცირება სიტუაციისას, რომ შენ მის მიერ ფორმირებული, მის მიერ იდეოლოგიზებული ისტორიის მიხედვით ახდენ შენი მომავლის პროექტირებას. აი გადავხედოთ, თუ ისტორიის რა იდეოლოგია არის ჩვენ სახელმწიფოებში. ისტორიის რა იდეოლოგიას ითვისებენ ჩვენი უბრალო ადამიანები? მათი სულიად უცხო და უცნობი არის ბევრი ის ფაქტი და მოვლენა რომელიც აღარ აღარ ჩანს ის თუ ჩვენი მოღვაწეები როგორ ცდილობდნენ თავიდან აეცილებინათ რუსეთთან ის კავშირი რა კავშირის გახორციელდა მე-19 საუკუნის დასაწყისში. სრულიად ნათლად ჩანს, აი ყველა ესეთი ფაქტი ფაქტს მოკარი ამ ასილებზე თვალი 1791 წელს ერეკლეს სამ კაპუცინელ ბერს აგზავნის ევროპაში წერილებით ვენეციის მეფესთან, სარდინიის მეფესთან, ავსტრიის იმპერატორთან და რომის პაპთან, თხოვნით რომ გამოუგზავნონ გამოუგზავნონ ოფიცრები რომ ჯარი, ნული ჯარი გაწვნას როგორმე. ამას აკეთებს გიორგის ხის ტრაქტატამდე 2 წლით ადრე ანუ ეს ადამიანი არ იყო მინდობილი ამ გიორგიევსკის ტრაქტატს ხომ? აშკარა იყო რომ ის სილულა კიდევ მოეძებნა რაღაცა სხვა გამოსავალი, რომელიც იხსნა ქვეყანას ამითარებისაგან. აი ეს ფაქტები დაკარგულია, დამალულია ჩვენი უბრალო ადამიანის ადამიანებისათვის. ანუ ევროპა ეს ჩვენს ისტორიულ მეცნიერებას და უფლა ის იდეოლოგია, რომელიც ცდილობს ევროპა რაღაც უსაშველოდ გაუცხოებული იყოს ჩვენი უბრალო ადამიანისათვის, რომ ვერ გზნობდეს რაიმე შინაგან და ისეთ ისტორიულ კავშირებს დასავლეთთან რომ ეს იყოს მისთვის რაღაც ლამაზი უცნება თუ უკიდურეს შემთხვევაში აი ის რასაც მასაჩვენებს რუსული პროპაგანდა ევროპის ევროპის ნაცვლად ხო მე აღარ გავაგზელებ იმიტომ რომ ეს სისტემებია რომელზეც და დაუსრულებლად შეიძლება საუბარი კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ იუბილე და კიდევ ერთხელ გამოხატო იმედი რომ თქვენ ძალზე სერიოზული და დიდი როლი შესრულება შეგიძლიათ ქვეყნის ისტორიაში დიდი მადლობა დიდი მადლობა ბატონო ზაზა, მადლობა მომხსენებლებს. <clears throat> შეგვიძლია გავხსნათ დისკუსიაც. ზა. ხოთ ხელის აწევით მე ჩვენ ბატონი დავითი. აკეთ ნინო. ხოთ. ისმის არა მეგონი. არ გით უპირველეს ყოვლისა მადლობა მოხსენებლებს ესეც საინტერესო მოხსენებისთვის ნამდვილად მე ხა <coughs> ბევრს არ ველაპარაკებ შევეცდები ძალიან მოკლედ გამოვხატო ჩემი სათქმელი აი ბატონმა ივლიანემ კარგად დაახასიათა გარე სოფლიოში ის სოფლიო ტენდენცია რაც ახლავს აი სწორედ ჩვენს დღეს დრევანდელ მისწრაფებებს ევროპაში ინტეგრაციისკენ ლიბერალური ცხრიულებების დამკვიდრებისკენ და ლიბერალ დემოკრატიული სახელმწიფოს აშენებისკენ დემოკრატიული მოდერნიზაციისთვის, აი რა პრობლემებით ჩვენ გვაქვს კარი ფაქტორები, ეს ძალიან კარგად ითქვა და აქ ამის გამეორება არ ვიდა. უბრალოდ მინდა შიდა მომენტზე გამომახვილა ყურადღება და ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი გამოყო, რაც რაღაცნაირად აი შევავსო ის რაზედაც იყო ლაპარაკი. საქმე რაში არის, ესე იგი 2003 წლის ნოემბერში შედგეს მოხდა ეგრეთ წოდებული ვარდების რევოლუცია. ეს ვარდების რევოლუცია თავისი არსით ეხა დავანებოთ თავი იქ რა იყო როგორ იყო და ნუ გახსოვს ყველას რომ იგივე რესპუბლიკური პარტია ძალიან აქტიური მონაწილე იყო იმოვლენების და ერთ-ერთი წამყვანი ძალაც შეიძლება ითქვას ეს იყო განაცხადი სწორედ დემოკრატიულ მოდერნიზაციაზე ქართული საზოგადოების, ქართული სახელმწიფოს განაცხადი იმაზე რომ აი მოხდებოდა დემოკრატიული მოდერნიზაცია სამწუხაროდ შემდგომ განვითარებამ ეს ასე არ ყო მოდერნიზაცია მოხდა გარკვეულწილად და რაღაცნა ბიჯები ამ ხრივ გადაიდგა განსაკუთრებით პირველ წლებში ესეც უნდა ითქვას თუმცა დემოკრატიის თვალსაზრისით და ისწორეთ ლიბერალური დემოკრატიის თვალსაზრისით სწორედ მაინც და მაინც ნუ არათუ წინ გადაიდგა ნაბიჯები შეიძლება ითქვას პირიქით მოხდა ძალაუფლების ცენტრალიზაცია მოხდა შედარებით კონტროლის გავრცელება მასმედიაზე სასამართლოზე და ანუ დემოკრატია დემოკრატიის თვალსაზრისით აშკარა იყო უკუსლო. მაგრამ ეს რამდენადაც ამ ვარდების რევოლუციას მოხვა მაინც ნებისმიერ შემთხვევაში მოხვა ძველი საპოსტსაბჭოთა შეიძლება ითქვას თავისი არსით საბჭოთა ნომენკლატურის ძალიან დიდი დიდი ნაწილის კი ანუ პრაქტიკულად თითქმის მთლიანად ჩამოცილება ხელისუფლების სათავიდან სათავეში მოვიდნენ მაინც იქ უფრო ახალი ტიპის პოლიტიკოსები რომლებიც როგორც გითხარით უფრო აი დემოკრატიის თვალსაზრისით ვერ ივარგეს თუ შეიძლება ასე ითქვას და წავიდნენ ავტორიტარულით მაგრამ აი რაღაცა ის ნაწილი რომელიც აი იყვნენ თავისი საბჭოთა კავშირზე მიბმული თავი თავისნობიერებით, რუსეთზე მიმული თავისნობიერებით, ისინი ამ 9 წლის განმავლობაში უკვე ბოლოს მაინც აღარ შეადგენდნენ მეტნაკლებად რაღაც მნიშვნელოვან რაღაც ძალას ქართულ პოლიტიკაში. მაგრამ აი სწორედ ამ დღეს არის როგორი მომენტი, სააკაშვილის ხელისუფლების გაშვება, მეტუმეტე შედობიერმა გაშვება. აი სწორედ იმ ძალებში შეიძლება ითქვას, რომლებიც ამ 9 წლის განმავლობაში უბრალოდ 10 წლით დაბერდნენ თორემ არ გამქრალან, გააჩინა განცდა რომ რაღაც ზედ მოვიდა მათი დრო. ანუ მათთვის პრინციპში სააკაშვილი თლიანად გაიგივებული იყო დასავლეთთან, ლიბერალიზმთან და ეხა ჩათვალეს რომ ეხა მათი დროა მოსული და რაღაცნაირად ეს რომ თლად ბოლომდე არ ახდა დღეს და ერთ-ერთი გარანტია მისი რომ ეს არ ხდება ასე, სწორედ რესპუბლიკური პარტია და რესპუბლიკური პარტიის ყოფნა სწორედ კოალიციაში ეს იწევს ასე თქვა ერთის ხრი მათთვის ეს არის მიუღებელი მაგრამ მეორეს ხრი მათ დღემდე ჩემი დაკვირვები და ეს ხშირად ჟღონდება ზედათ საზოგადოებრივი დონეზე და მედიაში აქტიურობით მათ აქვს სრული განცდა რომ ის მათი დრო ანუ ესე იგი ეს ის რასაც ყია ლიბერალური დემოკრატია ლიბერალური ასე თქვა მოდერნიზაცია დემოკრატიული ქვეყნის ეს რაღაცა სტილობა ყოველ შემთხვევაში ისინი ეს თლიანად გაიგივდეს ნაციონალურ მოძრაობასთან სხვა შორის ნაციონალური მოძრაობაც ამას ცდილობს რომ თლიანად მათთან გაიგივდეს ევროპა და დასავლეთი, დემოკრატია, მოდერნიზაცია, თლიანად მათთან იყოს გაიგივებული და ყველა დანარჩენი იქნას რაღაცნაირად წარმოჩენილი როგორც რეტროგრადული ბნელი პოსტსაბჭოთა თუ საბჭოთა ტიპის რა ტიპზე რაღაც ბიბმული აი საბჭოთა რეალობებში ბიბმული ძალები აი დააკვირდეთ მას მედიაში ნებისმიერი ток-შოუ აირა ნებისმიერი აი არ წგინდა ток-შოუს ყურება ნებისმიერი მიტინგი როა მაგალითად ტელევიზორში გადმოიცემა რაღაც აქცია თუ იმ აქციაზე პირდაპირ შეიძლება თქვა თუ იმ აქციაზე ფრიალეს ბევრი ქართული სახელმწიფო დროშა ხუთი ჯურიანი და თუ იმ აქციაზე სხვადასხვა არის გადახაზული პუტინი დიდი ალბათობით შეიძლება ითქვას რომ ეს არის ნაციონალური მოძრაობის აქცია და ვინც კვერცხებს ესურის დიდი ალბათობით შეიძლება ითქვას რომ ეს არის ხელისუფლების ძალიან აქტიური ხარდამჭერი ეს ყოველთვის ასეა გვინდა არ გვინდა ეს სურათ იხატება ეს ნელ-ნელა ილექება ეს ჩვენს რობიერებაში და ვფიქრობ ეს არ არის ესეთი უბრალო ამბავი იმიტომ რომ ასეთი ჯგუფების გააქტიურება როგორიც იყოს მაგალითად აი ბატონი ჭყოიძეა ვიღაც ევრაზიული კავშირის ისა ნუ აბსოლუტურად მარგინალი ჩემს აზრით დელტავის ოფხედველობით დელტავის პოზიციით ადამიანი ნუ ახლა მე წარმოუდგილად მე ჩვენ საერთოდ აი რანაირად შეიძლება რომ ეს ადამიანი იყოს აქტუალური რანაირად შეიძლება თქვა აი ლადო სადღობელაშვილის გავსი ტიპაჟები იყვნენ აქტუალური ამ რეალობაში მაგრამ მადა რა თუ აქტუალურები არიან ისინი კიდე იმას სადღაც ჭკუასაც გვარიგებენ რომ აი ხელისუფლების მომხრეები როგორ უნდა ვიყოთ ჩვენ ანუ იმათ, ვინც ჩვენ ამდენი ხანია წლების განმავლობაში რესპუბლიკური პარტია, რომელიც იბრძოდა დემოკრატიისთვის, იბრძოდა იგივე სააკაშვილის რეჟიმის წინააღმდეგაც, მანამდეც კიდე ყოველთვის გამოდიოდა ავტორიტარიზმის წინააღმდეგაც, აი ამ ხალხს ხსნა საზოგადოებაში. ნელ-ნელა, ნელ-ნელა ამას თუ რაღაცნაირად ჩვენ არ მივხვდეთ და ერთ-ერთი გარანტი სწორედ ჩვენი საფთავრობა კოალიციაში რესპუბლიკური პარტიის ყოფნა უნდა იყოს ის, რომ სწორედ საზოგადოების დონეზე გამოუჩნდეთ დემოკრატიული მოდერნიზაციის რაღაც ლიდერის პოზიცია დავიკავოთ. ვიტვირთოთ ეს მისია ვიტვირთოთ, ეს ფუნქცია უფრო აქტიურები ვიყოთ ამ მიმართულებით, უფრო მეტი კომუნიკაცია კონდეს თუგნებად საზოგადოებას და ვფიქრობ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ ნელ-ნელა ნელ-ნელა რაღაც ასეთ ხვიჭს ადამიანებს მაინც და ვითუმეტეს ეს არჩევნებამდე ერთი წელია დარჩენილი და არ ვინ ნამდვილად არ ვფიქრობ იმასო მთელი ეს ლიბერალური რესურსი რაც არის და საზოგადოებაში და დემოკრატიული რესურსი რომელიც სერიოზულადაა გაზდილი, სერიოზულადაა გაზდილი იმ 20 ბოლო იმის მე რაც ჩვენ მოიპოვეთ ამ უკიდებლობა იმიტომ რომ მას მე გავიდა 25 წელზე მეტი და ახალი თაობები ნაკლებია წამოსული ეს რესურსი დღეს ბევრად უფრო დიდია ამ რესურსს ჭირდება რა თქმა უნდა ძალიან ჭირდება ის გამომხატველი თავისი ინტერესების თავისი შეხედულებების გამომხატველი და რესპუბლიკური პარტია ყოველთვის ის პარტია იყო 37 წელი რომელიც სწორედ ამაზე აცხადებდა პრეტენზიას და იმედი მაქვს რომ ჩვენ ამ რთულ და ამ ძალიან ამ ეს საკმაოდ საპასუხისგებლო ამოცანას ამჟამადაც დავძლებ და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის რომ რაღაცნაირად გარდატეხა შევიტანოთ ანუ მე ფიქრობ რომ რაღაცა მეტი ყურადღება არის ალბათ მიგსაქცევი აი ამ კუთხით კომუნიკაციების თვალსაზრისით. დიდი მადლობა. მადლობა. ნინო, თქვენ. მადლობა. დავიწყებ იმით, რომ გილოცავთ ყველას ქართულ ლიბერალებო პარტიის 37 წლის თავს. ბატონმა დავითმა ბერძენიშვილმა თქვა, რომ საბჭოთა გულაგშიო ჩვენ ნაციონალიზმი დავტოვეთ და ეკიდან დემოკრატები წამოვედითო. არსებობს ასეთი გამოთქმა, რომ კონსერვატორი არისო დაბერებული ლიბერალიო და ჩვენ უკუღმა მოგვივიდა ნაციონალიზმიდან ასაკის მატებისთან ერთად ლიბერალები გავხდით. და ეს მაძლევს იმის იმედს, რომ ჩვენ ძალიან მტკიცე ლიბერალები ვართ. აქ იყო ნათქვამი, რომ ლიბერალური პარტიები ძლიერი არიან ერთობლიობაში და ეგრეთ წოდებულ networking-ში. და მა ლიბერალურ პარტიებს აქვს ძლიერი და სუსტი მხარეები სამწუხაროდ საქართველოსში სწორედ ძლიერი მხარეების გამო გვირტყავენ ჩვენ ქართველ ლიბერალებს რესპუბლიკურ პარტიას ხოლო სუსტი მხარეების გამო არც გვირტყავენ და არც გვეფერებიან აა თელი ეს დავალაგე იმისათვის რომ აა მე თქვა რა გამოწვევებს წინაშე ვდგევართ ჩვენ, როგორც идеოლოგიის მატარებელი პარტია კოალიციაში და შეგვიძლია თორე საკუთარი ძალებით ამ გამოწვევებს გავუმკლავდეთ. გავუმკლავდეთ იმისათვის, რომ შევინარჩუნოთ კოალიციაში საკუთარი სახე და ამ მომჩევლამდე მივიტანოთ ჩვენი სათქმელი. არის თორე ეს სათქმელი მკაფიოდ არტიკულირებული 1 2 ან 3 მესიჯის გარშემო კონსოლიდირებული და გვაქვს თორე ის არხები, რომლებიც ამ მომჩევლამდე მიდის. შეიძლება გვაქვს, შეიძლება არა, არ შეიძლება ვერ ვიყენებთ მას ისე ეფექტურად, როგორც საჭიროა დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე და სწორედ ამაში ალბათ გვჭირდება გარკვეული networking-ის გამოყენება, როგორც აქ ითქვა და სხვადასხვა პარტიების მოგებულ არჩევნებიანი, წაგებულ არჩევნებიანი პარტიების გამოცდილების გაზიარება. მაგრამ მე მაინც მინდა თქვა ერთი რამ, ბატონმა ზაზა მახსენა 31% და აქ ბატონ იაგოზის და მისი ბოლო სტატია, რომელიც დაიბეჭდა ბლოგი, რომელიც დაიბეჭდა რადიო თავისუფლებაზე. ახლა ცოტა ისეთი თამამ განაცხადს გავაკეთებ მასთან ერთად ამ სოციოლოგიური კვლევის მონაცემების ანალიზის დროს. მაინც 31% იმის გათვალისწინებით, რომ შეიძლება ევროპული და ევრაზიული კავშირი ადამიანებს ერთმანეთში აერიათ და იმის გათვალისწინებით, რომ 2008 წელს ნატოს ინდანტო ინტეგრაციის მომხრეები სადღაც 30%-ამდე მერყეობდნენ, არ იძლევა დიდად განგაშის საფუძველს. თუმცა ელექტორალური გაფორმება ამ ადამიანებისა ნამდვილად მოხდა და შესაძლებელია მართლაც აღმოჩნდნენ ისინი პარლამენტში პოლიტიკური ძალის საშუალებით. არის თუ არა ეს სერიოზული გამოწვევა დიახარის, თუმცა ლიბერალური დემოკრატიისათვის სივრცის გახდა პლურალისტური სათუგადოება და დისკუსიაში იდეების და დამარცხების ველი საკმაოდ ფართო იქნება და ესეც იქნება რეალური გამოწვევა ჩვენთვის. და ამ გამოწვევაში ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ევროპა ტიპის გახსნილობა და მისი სურვილი რომ ჩვენც გვნახოს იქ. იმიტომ რომ ერთია რომ ჩვენ ვაკაკუნებთ კარზე, ისინი გვიყენებენ პირობებს და ჩვენ რა თქმა უნდა უნდა დავაკმაყოფილოთ ის პირობებს და მეორე არის ჩtildeოელი მეზობელი რომელიც არანაირ პირობებს არ გვიყენებს, პირიქით, სულით გულით მომდომებით ყველა არ ხმაროს მათ შორის რუსულ თბილძალას იმისათვის რომ აღმოჩნდეთ იმ ორბიტაზე. რატო ეშინია ევროპას ასე იმას ეშინია და ბატონმა იულიანე მახსენა ფუკუიამა და ჰანტინგტონი ეხლა ნამდვილად ავტორი რომელსაც მე ხედავ ასახელებ არანაირად არ შეესაბამება თავისი სიდიდით სიდიადით ამ ორს ეს არის ფარიდ ზაქარია და გაგახსენებთ მის ცნობილ ნაშრომს არალიბერალური დემოკრატიის აღზევება ამ ნაშრომში აფრთხილებდა ევროპას რომ არალიბერალური დემოკრატიები და გულისხმობდა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს ევროკავშირში შეიძლება იყვნენ გამოწვევები გარკვეულწილად ლიბერალური და დემოკრატიული იდეების და და სამარებისთვის ეს ასეა თუ არა მე დღეს არ ვიცი, მაგრამ მაინც იმეც ვიტოვებ, რომ ჩვენი სახელმწიფო შიდა დისკურსით მაინც მოახერხებს ასეთი გამოწვევების გამკლავებას. მადლობა. მადლობა ნინო სანამ შემდეგ კომენტარისთვის დროს დაგიწმოთ. მინდა შეგახსენოთ დღეს ჩვენი კონფერენციის მიზანი როგორც მანამდე თქვით არის ვილაპარაკოთ იდეებზე ლიბერალური იდეებისთვის გამოწვევებზე და რა გამოწვევები და რა შეიძლება იყოს ეფექტური გზა ამ გამოწვევებთან გასამკლავებლად საქართველოსში ჩვენი მონაწილეები როგორც ის არიან პარტიის წევრები და ასევე ჩვენი მხარდამჭერები, გულშემატკივრები, ადამიანები ცხრიათ აკრიტიკებს კიდეც რესპუბლიკურ პარტიას, ძალიან საინტერესო იქნებოდა თქვენი აზრით მოსმენაც, როგორ ხედავთ ჩვენ ჩვენს პოლიტიკას, ლიბერალურ პოლიტიკას, დღევანდელ პოლიტიკურ სივრცეში, მართლ კოალიციაში, როგორც პარტნიორ პარტიას და რამდენად ვართ ჩვენ ეფექტურები, რამდენად გვაქვს გამართული კომუნიკაცია თქვენთან? ჩვენი იდეების მოტანისთვის. თქვენი აზრით ძალიან საინტერესო იქნება თუ გამოგთქვამთ ასან კითხვას დაგისვამთ. მე მგონი ბატონი რომ მან მაგვანიშნა და მე ბატონი ვარ. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ძალიან საინტერესო იყო დღევანდელი დისკუსია. ცოტა კი მეცინება რომ სტუმრის სტატუსი ვარ. სტატუსით ვიმყოფები აქ, მაგრამ ასე ამ როგორც იტყვიან, ასეთია ცხოვრება. მე მინდა აი ზუსტად გამოვემავრო აი იმ შეკითხვას რომელიც ახლა დაისვა და თუ რა როლი აქვს ქვეყნის განვითარებაში ხელისუფლებაში მყოფ კოალიციაში მყოფ ლიბერალურ ძალას ყველა ხელისუფლება საქართველოში შეიცვალა მას შემდეგ და უფრო მეტად დრამატულად, როდესაც მას გამოეცალა ლიბერალური საყრდენი. ასე იყო ერთ შემთხვევაში, ასე იყო მეორე შემთხვევაში, ძალიან ასე ვთქვათ, რევოლუციური გზით ორჯერ და რეალურად ეს საფრთხე საქართველოსი არ არის დაძლეული. ამ პროცესებში ყველა მონაწილეობდი სხვათა შორის, მათ შორის რესპუბლიკური პარტიაც. მე მახსენდება 1915 წლის წინ თუ თუ თქვენ გახსოვთ, როდესაც ცეცხლი მოეკიდა ოსტანკინოს მას რა ქვია, მაკოშკს, სატელევიზიო კოშკს. და უყურებდით და აი ასეთი ინფორმაცია მოდიოდა რომ აი უ გიგანტური რაღაც ნაგებობა დგას რომელსაც თითქოს და საფრთხე არ უნდა ემუქრებოდეს შეიძლება ჩაქრობა მაგრამ აღმოჩნდა რომ ამ ეს მთელი ეს გიგანტი აგებული არის ტროსზე და თუკი ეს ტროსი დაიწვა არაფერი უკლია ჩამოშლას აი ზუსტად აი ამ ტროსის ფუნქციას ასრულებდა ყველა ხელისუფლებაში დემოკრატიული ესეთი ლიბერალური მემარჯვენე ტიპის წარმონაქმნი რომლის გარეყვა გარიყვაც იწევდა მომენტალურად ერთი შეხედვით დიდი მონოლითის ჩამონგრევას დაახლოებით ეს სურათი არის დღესაც რა არის რესპუბლიკური პარტია დღეს დღეს რესპუბლიკური პარტია არის მართველი კოალიციის უმცირესობა რომელიც არ არის წამყვანი მაგრამ რომლის გარეშეც დღევანდელი სახელისუფლო ვერტიკალი ფაქტობრივად ჩამოიშლებოდა. არა მარტო იმიტომ, რომ რესპუბლიკური პარტია ყოველთვის იყო გონიერი ადამიანების და ინტელექტუალების პარტია. არამედ იმიტომაც, რომ სწორედ ლიბერალური ღირებულებები და მისი მრავალი განზომილება, თუნდაც შიდა მხარდაჭერა ესე ვთქვათ, ინტელექტუალების თუ ინტელიგენციის თუ გონიერი ადამიანების ესევე გარე გარე პოლიტიკური მხარდაჭერა ამნაირი ტიპის სახელმწიფო პარტიას ყოველთვის მატებს დამატებით ძალას. რა არის კარგი, ასე ვთქვათ, იყოს ხელისუფლებაში ლიბერალური ძალა, თუ მოხდეს ხელისუფლების გარეთ ლიბერალების კონსოლიდაცია. ეს არის მუდმივი დილემა, ასე ვთქვათ. და ერთ-ერთი ლიბერალური ძალა გამოეყო დრავანდელ მართვალ ხელისუფლებას და ვიცით რომ ცალკეა თუმცა ნუ მაინც და მაინც ასე ვთქვათ დიდ საგარეოთ საგარეობაში და ასე ვთქვათ აი ამ სახელმწიფო წრის იქით მაინც და მაინც დიდ გავლენას ვნახდენს პოლიტიკურ პროცესებზე და ხშირად საზოგადოებაში ჩნდება აზრი რომ ხომ არ არის რესპუბლიკური პარტია იქ სადაც არ უნდა იყოს ძალიან მუდმივი შეკითხვაა ეს ანუ რას ჯობია ითამაშოს ტროსის როლი და ამ ამ ტროსით ამავე დროს მუდმივი მუქარის ქვეშ ყავდეს უმრავლესობა რომელიც თავისი შენარსით არის ეგრესული რომელიც შემადგენლობა არის სოციალისტური, ფუნდამენტალისტური, რა ვიცი კიდე ნაციონალისტური და ასე ვთქვათ გაწყვეტის თუ არა გვერდზე გაშლით ჩამოსვლის მუხარაც ესეც ესეც ერთ-ერთი სწორი ფორმაა საზოგადოების პროგრესული ნაწილის მოთხოვნის დაკმაყოფილებისა ვინაიდან ეს არის ბუნებრივი პოლიტიკური პროცესი და რომელშიც ყველაფერი არის ეფექტური რაც კი დემოკრატიას და განვითარებას უწყობს ხელს თუ უბრალოდ ახალი კონსოლიდაცია მოხდეს და შემდეგ შემივიღოთ ახალი სისტემა რომელსაც ეხინება ხერხემალი და არა ის როგორც ტრადიციულად ამოცის წლის განმავლობაში დამოკიდებული იქნება რაღაც ინტელექტუალური ჯგუფების მიერ არსებული არცთუ მიმზიდველი მართველი ძალის გალამაზებისაკენ. ეს არის მუდმივი დილემა ლიბერალებისა და მათ შორის მუდმივი დილემა იყო რესპუბლიკელების. მე არ მინდა ახლა თქვა რომელი ჯობია და რომელი არა. ერთი არის კარგი, რომ რესპუბლიკური პარტია ღებს თავის თავზე ძალიან დიდ პასუხისგებლობას. რაც აი ამ ბოლო დღეებში გამოვლინდა და ეს არის ალბათ რაღაც რაღაც ამ პარტიის განვითარებაში რაღაც მნიშვნელოვანი ეტაპი. ვინაიდან ასეთი რამ ჯერ არ მომხდარა. ოდესაც ყველაზე ცენტრალურ დასავლეთთან ურთიერთობის ძალოვან ფრთას რესპუბლიკური პარტია იღებს თავის თავზე თავისი პასუხისგებლობით. მე მეორე საკითხი. მუდამ ისმის ოპოზიციის კრიტიკა, ლიბერალური ოპოზიციის კრიტიკა. ნაციონალური მოძრაობა, იმიტომ რომ მას აქ ლიდერის როლი და თანაც ახლო ასე ვთქვათ, არც თუ ერთგვაროვანი წარსული და ალბათ სხვა ძალების გამოშტებიან, იგივე პრეზიდენტის ირგვლივ მოხდება რაღაც კონსოლიდაცია, როგორც ჩანს ასევე ლიბერალური და ასევე სხვა პარტიები არსებობენ. რამდენად აწყობს ლიბერალურ სახელმწიფო ფრთას ლიბერალური ოპოზიციური ფრთის დასუსტება. მე ასე ვიტყოდი რომ რაგენ უცნაურად და უნდა მოგეჩვენოთ რესპუბლიკური პარტიის როლი არის უბით უფრო მაღალი, რაც უფრო მეტად არსებობს gare gare გულისხმო პარლამენტო და საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ლიბერალური ოპოზიციის ძალა. ეს არის მაკონსოლიდირებელი, ასე ვთქვათ. ეს არის რეალურად აიძულებს ხელისუფლებას ანგარიში გაუწიოს შიდა ლიბერალურ ძალებს. იქნებიან ისინი სუსტები. იქნები თქვენ სუსტები. წამოვა დავუშვათ ლიბერალური ოპოზიციის ნაცვლად რეაქციული ოპოზიცია. რომლის შანსი საკმაოდ დიდია, მაგათაც ვასაძე გამოვიდა ახლა და არ გამოურიცხავ რომ თავისი ჩოხით და წვერით საკმაოდ დიდი ელექტორატი მოიზიდოს. ეხლა გუდაურში ზამთარში ვნახე სრიალებ და იმით ჩოხით ხო ხო ეტი ძალიან დამწდა გული რომ არ მქონდა მობილური ტელეფონი რომ გადამეღო და დამედო ფეისბუქში ხო <laughs> აი ხო ამიტომ ის ასე თქვა აი ეს კონსოლიდირებული ოპოზიცია გაწყობთ თუ გვაწყობს ამ შემთხვევაში არა აქვს პარტიული კუთვნილებას მნიშვნელობა ლიბერალურ ისედაც ასე ვთქვათ სუსტ და რაოდენობრივად არც თუ ისე მრავალი სხვა ძალებს არ ვიცი ანუ მე შეკითხავს ამ და მე ამ შემთხვევაში არ მინდა პასუხები გავწე ერთი ერთი ის არის რომ აა არსებობს წარსულის მწარე გამოცდილება. ისევ თავი პირველს ვამბობ. ყველა ვინც კარგავს ლიბერალურ დასახლტენს ის ხელისუფლება ამთავრებს ძალიან ცუდად. და კიდევ კარგი, რომ როგორც ჩანს, ვიღაცები ამას აცნობიერებენ. და ეს მომწონს და თუნდაც ამიტომ მომწონს, რომ თქვენ ხართ იქ, სადაც არ მომწონს. დიდი მადლობა. Thank you. დიდი მადლობა ბათონ ავთარ მადლობთ აა მე ცოტა საგის სხვაგვარ ჭრილში დავაყენებდი არა ლიბერალური არჩევანი დღეს ეს რჩი დგას არა ლიბერალური არჩევანის საკითხი ან ლიბერალური გამოწვევები როგორც თქვა პარტიის მიმართ პარტიის ენაში არამედ დღეს ეს რჩი დგას ის საკითხები რაც გას საქართველოს დღეს ეს რჩი ეს არის არსებობის საკითხი ჩვენ გვიდგას არსებობის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი რეალურად ასე არის შეიძლება დრამატული დრამატულად ჟღერს მაგრამ ეს რეალობაა ჩემი აზრით რადგან სახელმწიფოებრიობის არსებობა საფრთხემ უკრება ეს დაკარგული ტერიტორიების ხიფათები 31% და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რაზაც ბატონმა ზაზამ ისაუბრა და ვეთანხმები ამისკენ ეს ამისი დასტური არის ინსტიტუციური განვითარების ტემპების ძალიან დაბალი დონე ადასურებს იმას, რომ პრობლემები გვაქვს ამ მიმართულებითაც. რეალურად ორი ორი მთავარი პრობლემაა დღესასრულ შესაძლებელი პიროვნება და ეს არის ინსტიტუციები. ვახერხებ თუ არა სხვა ტიპის ადამიანების ასე ვთქვათ ცნობიერების შექმნას, ჩამოყალიბებას, ისეთი ადამიან თავისუფალი ადამიანების საზოგადოების შექმნას და ვახერხებ თუ არა იმ გარემოს შექმნას ინსტიტუციურ დონეზე, სადაც თავისუფალ ადამიანებს შეუძლიათ იცხოვრონ და თავისუფლად განავითარონ თავიანთი შესაძლებლობები. ეს ამოცანები ჩემი აზრით ცდება რომელიმე ერთი პარტიული იდეოლოგიის ფარგლებს და რადგან ამ ქვეყანაში ცხოვრობენ ლიბერალებიც, კონსერვატორებიც, სამცხაროდ ვერ ვითარდება ეს მიმართულება. სხვადასხვა შეხედულებების მქონე ადამიანები და მხოლოდ ერთ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ იდეოლოგიის საფუძველზე სახელმწიფო ვერ შეიქმნება. ბევრი რამ გმართებს, რომ რაღაცნაირად მოახერხოთ სინთეზი ბევრი პოზიტივისა, რაც არსებობს კაცობრიობის გამოცდილებაში, მათ შორის იდეოლოგიური თვალსაზრისით. და ყოველთვის გვახსოვდეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რომ შაბათი არსებობს კაცისთვის და არა კაც შაბათისთვის. იდეოლოგები არის იდეოლოგებით, ნუ შევიზღუდებით. ვიმეორებ, გამოწვევები გვაქვს ბევრად უფრო ფართო, ბევრად უფრო მძიმე, ვიდრე არის ლიბერალური თვისასრიგი, ლიბერალური არჩევანი და ასე შემდეგ. თუ ამ მიმართულებით არ ვიფიქრებთ, ჩემი აზრით ძალიან მძიმე შედეგები იქნება და ეს შედეგები იქნება არამხოლოდ პარტიისთვის, არამედ იქნება ქვეყნისთვის. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ჩვენ გვაქვს კიდევ დრო მოსაზრებების შეკითხვები. თუ არის აქეთ მე გისმენთ ბატონ გრიგოლ. დიახ, მადლობა. ბატონ გურა. ბატონი ოთარის კვალდოკალ მეც გამოყოფთ პირველში. ანუ რა პრიორიტეტები აქვს სახელმწიფოს, რაც იმავდროულად ჩვენი დასის ყველაზე ფართო გაგებით ჩვენს მხარეს პოლიტიკური სპექტრის პრიორიტეტებს შეადგენს. პირველში მე მგონი ინსტიტუციურ წესრიგზე უნდა იყოს საუბარი. რადგან მithuvatesat khona respublikanul chilshi, ise gor zogadat liberalulshi, tavari prioriteti da albat ak dam sesazogadobistvis ert-ertim tavari ideali aris politikur tavisupleba, rasats ver miwaghtsevt tu ar shekvet institutsiur tsesrigi romelis amas uznolqops, romelis unda iqos garantori imisa rom sakartvelos arset mokhalakhe ar ikneba არათავისუფლ მდგომარეობაში, ანუ მონობის მდგომარეობაში, როგორც რესპუბლიკურ ფილოსოფიაში ამას ამბობდნენ, ანუ პოლიტიკური თავისუფლება და სამართლიანი სივრცე, რასაც აუცილებლად ჭირდება მექანიზმები და ინსტიტუციები, რომელიც გარანტორია ამ ორის. რაც კონტექსტუალურადაც შეიძლება, რა თქმა უნდა, ეს ფუფუნება არის, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური თავისუფლებაც და ზოგადად სამართლიანი სივრცეც ეს პოლიტიკური საზოგადოების შედეგებია, რასაც დრო სჭირდება და დროში მუშაობა. ჩვენ ჯერ კიდევ ახალგაზრდა დემოკრატია ვართ, რასაკვირველია. კონტექსტუალურად პრობლემა რაც გვაქვს, ჩემი აზრით, ბევრ პრობლემას შორის ამწამს მით უმეტეს ამ ისტორიულ მომენტში, ეს არის ინფორმაციული ომი, რაც ყველა თქვენგანს მოეხსენება. და ამ ომს ჩვენ არავარ დაწული ვიგებთ თუ არა. შეიძლება არ ვაგებდეთ, როგორც ასეთი, მაგრამ მე მგონი არც ვიგებთ და მე ეს გონია ძალიან პრობლემატური, რადგან მოგეხსენებათ ჩვენთან ძალიან მარტივად იყიდება, ასე თუ ვიტყვით, ნებისმიერი მითი, ჩვენთან ისტორია თავისთავად არის მითი, ჩვენ ჩვენ თავს ვერ აღვიქვამთ რეალურ დროში. ჩვენ ჯერ კიდევ იბერიის და კოლხეთის კატეგორიებით მოაზროვნე პოლიტიკური საზოგადოება ვართ, შესაბამისად ვერ დავდივართ ამ სეკულარულ დრომდე, სადაც ვარ დამწამს და ვერ უყურებ ჩვენს გამოწვევებს ადეკვატურად. აქედან გამომდინარე, უფრო დავბრუნდა რეალობას და უფრო პრაქ პრაქტიკულ გზებს, მე მგონი რომ ერთ-ერთი მთავარი რაც ჩვენმა ფლანგმა უნდა შეძლოს ეს არის ინფორმაციულ ომში გამარჯვება რაც არ ვიცი რა თქმა უნდა ზუსტად ას გულისხმობს რა თქმა უნდა ეს გულისხმობს ძალიან ბევრ ჩართულობას ეს გულისხმობს ყველა მითთან შერკინებას მე პირადად ამას ხშირად ვშები ხოლმე და ყოველთვის მეუბნებიან დროს ფლანგავ და მე მგონი რომ არ ფლანგავ რადგან ეტაპობრივად შესაძლებელი არის რომ მაქსიმალური ხმაურით მაქსიმალური დამტკიცებით საპირისპიროსი ჩვენ უფრო უფრო მეტ ხალხს გავაგებინოთ, რომ ჩვენს ირგვლივ იტყუებიან, ჩვენ კიდევ ერთხელ მიგვათრევენ და ეს არ მგონია გადაჭრებული სიტყვა ჩვენი მტრისკენ და მონობისკენ. ამიტომ ეს მეორე პუნქტი ეს იქნებოდა და აი ამ მეორედან გამომდინარე ალბათ მაქსიმალური ჩართულობა ხალხთან, ყველაზე პირდაპირი და არა პოპულისტური, არა ვასაძის გაგებით. ეს მე მგონია მაქსიმალური გასვლა ყველაზე პირდაპირ გაგებით მოდება მთელი ესე იგი სახელმწიფოს აა სოფლებზე, ქუჩებზე ყველასთვის თქმა მთავარი მესიჯების და აი კრიტიკა, რომელსაც კალპოტონი ხათუნა ეთქოს, ჩემთვის ყოველთვის ეს არის ჩვენი ლიბერალური პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის, რომ საკმარისად ვერ ერთვება ხალხთან. ხალხთან საბოლოოდ ვერ შედის საკმარისად და ეს ეხება არამხოლოდ ერთ პარტიას, ან ორ პარტიას, ეს სრულიად პროგრესისტულ, ვიტყოდით, არამხოლოდ ლიბერალურ პროგრესისტულ ფლანგს ეხება. ეს არის პრობლემა იმიტომ ჩვენ ვერაფრით საბოლოო ჯამში ვერ დაველაპარაკეთ მასას, ასაც ქვია, კრიტიკულ მასას და გვინდა თუ არა და ალბათ გვინდა თუ დემოკრატიას უჭერთ ხარს, ეს ხალხი საბოლოო წვეთს ჩვენ სახელმწიფოს ბედს, ამიტომ მგონია ძალიან აუცილებელი რომ მარტივი კონკრეტული და პრინციპული მესიჯებით მაქსიმალური რაოდენობით თანამედროვე ქართულს აუხსნათ რაში არის საქმე. ამიტომ ის ინსტიტუციური წყობა რომელიც შესაძლებელია საუბრობ და ყველაფერი თამდები რაც ფუფუნება არის ეს თავისთავად გულისხმობს პოლიტიკურ ძალას რომელსაც ხალხი ანიჭებს პოლიტიკოსს და ამისთვის ისევ და ისევ ხალხთან არის ყველაზე დიდი სამუშაო საბოლოო ჯამში გასაწევი და შემდეგ უკვე როდესაც არის ადეკვატური ძალა რა თქმა უნდა არის ძალიან ბევრი გასაკეთებელი რესპუბლიკის ასაშენებლად ისევ და ისევ ინსტიტუციური წესრიგი და საბოლოო ჯამში რადიკალური თვითმართველობა ეს ორი რაღაც გონია მაგრამ ხალხთან ხალხთან კონტაქტში შესვლა ჩემი აზრით არის ყველაზე კრიტიკული რამ ამ ისტორიულ მომენტში ერთ 1 წლით ადრე არჩენებამდე, რომელიც, რა თქმა უნდა, ბევრ რაღაცას გადაწყვეტს. მადლობა. დიდი მადლობა. არ შემიძლია არ დაგეთახმოთ. უბრალოდ ადვილი პასუხები ხშირად არ გვაქვს ლიბერალებს. ბატონ გურა. მადან გურა მე რეპლიკა. გრძელი საუბარი არ მეხერხება და ამიტომ პატიებას ვითხოვ მოკლედ ვიტყვი. უბრალოდ ანალოგიას შევეცდები. იმისათვის რომ პურის ყანამ შედეგი მოგცეს, უნდა მოხნა და თესლი და მოხნულ ნიადაგს ჩაღარო. თუ არ მოხნავდა, მოხნავ ნიადაგზე დაყრით ეს, შედეგს მანდამაიც კარგს ვერ მიიღებ. თუ ლიბერალიზმი თესლად წარმოვიდგინოთ, აი მე მეჩვენება რომ აი ასე ვაკეთებ. მოხნავ ნიადაგზე ვყრით ამ ეს არის შე. აა მე მგონი ეს არის შეცდომა ა ივლიანეს მოხსენება საშილნად მომეწონა და ესიამონა მაგრამ ერთი დეტალი ვერ გავიგე მაგრამ შეკითხვასაც ვიტყვი მაგრამ პასუხი არ მაინტერესებს მე რეცალკე მივიღებ როგორც ეთყობა ყველამ გაიგო ჩემს გარდა ფინეთი როგორ უპირისპირდება ევროპას ეს ვერ გავიგე აა აი ამით დავამთავრებ. მადლობთ ბატონო გრა რეპლიკისთვის ბატონ თემურ და მე დათოს. ერთებასლა რეპლიკისთვის ძალიან ხშირად ფეტიშიზაციას ვაკეთებ ჩვენ ინსტიტუციონალ ინსტიტუტების ასე ყოველთვის არ არის მაგალითად თქვენ და შენი ერიზიუტი თითქოს კი არა შექმნა დაიწყო ინსტიტუტის პარლამენტი ქვია იმას რომელიც ერთმა კაცმა რომელიც ახლა ცოცხალი არ არის მოკლედ თუ მოგვდა თვითონაც ვერ გაიგო თუ არ ვერავინ ვერ გაიგო ეს ძალაუთრების ინსტრუმენტად გამოიყენა და რა ინსტიტუტად ამიტომ მხოლოდ ინსტიტუტების შექმნა ეს სრულიადაც არ არის პანაცია ამავე დროს ინსტიტუტებს სჭირდებათ ზემოდან სამოქალაქო შედამხედულობა თუ რაღაც კიდე უბედურებები და ბევრი რაღაც აი ეს ეს არის რომ თლადეს მარტო ინსტიტუტები ჩამოვაყალიბეთ ახლა ლიბერალიზმი და ანდა დემოკრატია დაიწყოს დამდვილად არ არის სწორი. ბევრად უფრო მეტი საქმეა გასაკეთებელი. სულფასო კოლეგებო, მეგობრებო, პარტიის წევრებო. მიუხედავად იმისა, როგორც ბატონმა ილიანა თქვა, რომ მარჯვნიდან, მარცხნიდან, ზემოდან, ქვემოდან და დიალოგონალურად გვიტევენ და ყველა ის პრობლემა თუ გამოწვევა, რასაც დღეს ვისაუბრეთ, ალბათ დავით ახმები ბატონო თარს ცდება ერთი პარტიის ამოცანებს და შესაძლებლობებს და ამაზე ყველა მერთად უნდა ვიზრუნოთ. ჩვენ მაინც გვერდებით ასეც იქნება რომ რესპუბლიკური პარტია ყოველთვის იქნება თავისუფლებისთვის ბრძოლის ფლაგმანი გავძლიერდებით და თქვენთან ერთად ყოველთვის ვიზრუნებთ თავისუფლებისთვის პროგრესისთვის განვითარებისთვის დემოკრატიული მოდერნიზაციისთვის ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის დისკუსიაში მონაწილეობისთვის მხარდაჭერისთვის მოლოცვებისთვის დიდი მადლობა ყველაფრისთვის კი არა ხარასო